ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮአችን ከካሜራ ፊት ከሞት የተረፉ እድለኛ ሰዎችን እንመለከታለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። ይህ የዶች ሚዲያ ነው። የዶች ሚዲያን በመቀላቀል በየጊዜው የሚለቀቁ አስገራሚ ትዕይንቶችን መመልከት ይችላሉ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ መጨረሻ ላይ like በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይቺ ሄሊኮፕተር በድንገት ተከስክሳ ሰዎችን ጉድ ልትሰራቸው ነበር። ይህ ተወዳዳሪ በራሱ ምርኩዝ ምክንያት ህይወቱን ሊያጣ ነው። uh, rarefied atmosphere of the pole vault world. Oh no, funny. The mind can ይህ ፎቶግራፈር ለጥቂት ከሞት ሊተርፍ ችሏል። ይህ ልጅ አጉል ሲቀብጥ ሕይወቱን ሊያጣ ነበር። ነገር ግን እድል ከሱ ጋር ስለነበር ሊተርፍ ችሏል። ይህች ሴት የወረወረችው መጥረቢያ ተመልሶ መጥቶ አናቷን ሊላት ነበር። ይህ ሰውዬ እድል ከሱ ጋር ስለነበረች ከአንዴም ሁለቴ ከሁለቴም ሶስቴ ከበሬ ውጊያ ሊተርፍ ችሏል። ይህ ሞተረኛ ምን አይነት እድለኛ ሰው እንደሆነ ተመልከቱ። በዚህ የመኪና አደጋ ምክንያት መኪናው ቢጎዳም ሹፌሩ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ሊያመልጥ ችሏል። ይህ ሰውዬ በሚያስገርም ሁኔታ እንዴት ከመኪና አደጋ እንደተረፈ ተመልከቱ። ይህ ህንዳዊ የባቡር መስመሩን አቋርጣለሁ ብሎ ለጥቂት ሊያመልጥ ችሏል። ይህ ሳይክል ነጂ ለጥቂት ገደል ከመውደቅ ሊተርፍ ችሏል። Bad idea? <laughs> ይህንን እድለኛ ሰው ተመልከቱት። በቀኝ እግሩ ምክንያት ከሞት ሊሰርፍ ችሏል። ይቺ ዳክዬ ከነ ልጆቹ ሀገር ሰላም ብላ መንገድ እያቋረጠች እያለ ይህ እድለኛ ሹፌር ምን እንዳጋጠመው ተመልከቱ። your yellow safety vest. ይህ አውሮፕላን በአጠቃላይ 146 ሰዎችን ጭኖ እየተጓዘ ነበር። እናም ወደ ማረፊያው ቦታ በሚጠጋበት ሰዓት የፊት ጎማው ሊቀጣጠል ችሏል። ነገር ግን አንድም ሰው ሳይጎዳ የእሳት አደጋ ሰራተኞች ቃጠሎውን ሊያስቆሙ ችለዋል። ይህ እድለኛ ሰው ከስንት ውጊያ እንዳመለጠ ተመልከቱ። ይህ ፈረስ ጋላቢ በፈረሱ ላይ 360 ዲግሪ ዞሮ እንዴት ከመውደቅ እንደተረፈ ተመልከቱ። ይህ የአውቶቡስ ሹፌር መንገድ ተጨናንቆ እያየው እንዴት እንደሾለከ ተመልከቱ። በሚያስገርም ሁኔታ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ይህንን እድለኛ ሹፌር ተመልከቱት። መኪናዋ እንዲህ ተገለባብጣ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ይህንን እድለኛ ሰው ተመልከቱት። በተመሳሳይ ቅጽበት ከሁለት መኪናዎች የመገጨት አደጋ ሊተርፍ ችሏል። ይህ ሰው በ skateboard slide እያደረገ እያለ ከ skateboard ኡ ላይ ሲወድቅ ምን እንዳጋጠመው ተመልከቱ። ይህ ግለሰብ በራሱ ጥረት እንዴት ከሞት እንደተረፈ ተመልከቱት። ይቺ ሴትዮ እንደዚህ ተገይታ ምንም ጉዳት ሳይደርስባት ከወደቀችበት ልትነሳ ትችላለች። የሚገርመው ግን ሹፌሩ ሰው እንደገጭ እንኳን አላወቀም ነበር። በደቡብ ምስራቅ ቻይና አንድ ግዙፍ የግንባታ ክሬን ይህን መኪና ሙሉ ለሙሉ ሊያወድመው ችሏል። የሚገርመው ግን መኪና ውስጥ ያለው ሹፌር ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ሊወጣ ችሏል። ይህ አስገራሚ የከባድ መኪና ሹፌር ምልክቱን ላለመንካት ሲል ያደረገውን ጥረትና ያጋጠመውን ተመልከቱ። ይህ ሻርክ ሀሳቡን እንዲቀይር ያደረገው ምክንያት ምን እንደሆነ ባላውቅም ሰውየው ግን ከሻርኩ ንክሻ ሊተርፍ ችሏል። ይህ ሞተረኛ አሁን ከሚነዳበት ፍጥነት አንድ ሰከንድ ፈጥኖ ወይም ዘግቶ ቢሆን ኖሮ ይህኔ የመኪና አራት ሆኖ ነበር። ይህ እድለኛ ጎል ጠባቂ እድል ከሱ ጋር ስለነበረች ኳሷን እንዴት እንዳስቀራት ተመልከቱ። እነዚህ እድለኛ ሰዎች ለጥቂት ደቂቃዎች ቦታው ላይ ቢቆዩ ኖሮ በአርክቲክ የበረዶ ግግር ይዋጡ ነበር። ይህ እድለኛ ልጅ ስኬትቦርድ እየነዳ እያለ ከመኪናው አደጋ ለጥቂት ሊተርፍ ችሏል። ውድ የሄዶች ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ like ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የሚስተካከል ነገር ካለ comment ቦታ ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ በአሪፍና አዝናኝ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ክብር ለድሃዎች